うんごめん急いで教室に入ったからちゃんと前見てなかった端末落としちゃったみたいだけど壊れてない何か見てる途中だったうんよかったはあうんさっきまでライディングしてて 着替え終わったばっかりだからうん今日は少し気合を入れてサイクルジャージで着替える時に汗は拭いたけどまだ体が熱くてけどやっぱりサイクルジャージでのライディングは快適制服のままスピードを出すと 風でバタバタして邪魔だしそれにその恥ずかしい今日はそういうの気にしないで本気のライディングがしたかったからあじゃあ先生も一緒にする一緒にできたら 時限爆弾がちゃんと作動したみたい銀行を襲った後小回りの利くロードバイクで逃げて現地では次元爆弾が爆発して追跡をかく乱どれだけ捜査網が拡大してもその頃にはもう完全に網の外これなら足もつかないしうん完璧 よければまた今度先生も一緒に銀行強盗する